Sevgili seyirciler işte bu bilmiş ablamız bize e, çok güzel cevaplar verecek. Bir sürü de mektup geliyor, sorular soruluyor ve herkesin derdine deva Sus. Niye susayım? Sen de çok konuşma. Ha, aslında senin konuşman lazım tabii değil mi burada? o zaman hemen gelen ilk mektubu... Bir, iki, tıp. Tıp, tamam. Ben sustum ama gelen mektubu şimdi sana söyleyeyim ki... ...lütfen değil mi? Bilmiş abla, sen ona göre cevap ver. 41 derde 41 deva bulacaksınız. Bak diyor ki İstanbul'da ekin zor gün soruyor. Benim size bir sorum var. Ben dalgıçlığı çok seviyorum ve balık adam olmak istiyorum. Onun için ne yapmam gerek? Soran Ekin Zorgül. Sen de anca, anca büyürsün. çok, çok duvara kadar olursun. 10 dolunca. Nereye kadar olur? duvara kadar yani Hı. çok yüksek. Hı hı. Sonra, sonra balık bir kostüm alırsın. Balık kostümü. Evet. Hı. Kameraya bul, bulamazsan başka bir şey olursun ama bularsan olursun. Şimdi aldın, aldın git. Çok böyle, sonra derin bir havuza gittin. Atladın havuza. anladın. Doğru cevap mı bu? Ben sevdiler söylüyorum. Duydunuz, Çok güzel bir cevap. Merhaba Bilmiş abla. Benim adım Özge. Malatya'da oturuyorum. Ben kedileri ve köpekleri çok seviyorum. Ama anlamadığım bir şey var. Kedilerin kuyruğu var, bizim niye yok? Çünkü biz, bir hayvan değiliz. Onun için kurumuz var. Kurumuz yok. Bu coğraf cevap değil mi? Coğraf dersi bu. Ne dersi? Çor- sen- Çora- çorap dersi mi? Pardon anlamadım. Coğraf, coğraf. Coğraf. Evet. Sırtımın tam arkası çok kaşınıyor. Elim yetişmiyor. Nasıl kaşıyabilirim? Tam sırtının şurası kaşınıyormuş. Eli yetişmiyormuş. Bu da İzmir'den Necati. Sevgili İzmir'den Necati. o zaman o zaman biz uçakla İzmir'e gidelim. O sırtısını kasayım ve kramp yiyelim. Öyle bir şey olabilir. Sen mi mu? Uydurmuyorum ama bu konuya cevap verebilirsin. Bunları kazansa dokuzun sıra ve, ve bunu bitirdim.